sira kabeh dikala jamane nabi sahabat tapi lan para wali iku nglanggengake ngaji Ngatekno siro kape Ikala jamane nabi Sohabat tabi inan toro wali ngengakeng hati Ngocit tanpa ada di gegar siro kape nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Dere tuntunan Nenapi nabi ngerteno siro kape nalikane para wali nyambung berjuang ing 那里。 kabeh Eng dasar perintah ngaji Kados dawuhe pun kanjeng Nabi Minal mati ilang lagi Perlu hasiro kabeh Eng dasar perintah ngaji Kados dawuhe pun kanjeng Nabi Minal mati